Okay. Yeah. भी मत करो ये नौकरी किस्मत वालों को मिलती है ग्वालियर वाले चलकर आए इलाहाबाद वाले चलकर आए ये बाबा सूरत बाबा बुलाया सूरत वाले चलकर आए हाँ। रायपुर वाले चले रायपुर वाले आए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बनारस रोज कीर्तन में कहीं ना कहीं से कोई ना मतलब कोई शाम को चला आता है बाबा बुलाते इसलिए ये सब कोई नहीं करता शाम की सच्ची आस है जिसको शाम पे ही विश्वास सच निष्ठा शाम की जिसको शाम करे मेरे प्रेमियों कुछ करना मत करना सिर्फ श्याम पर भरोसा करना कि कोई आए ना आए श्याम जरूर आएगा बाबा श्याम पे भरोसा किए जादू जैसे राखे वो खुशी से जिए जा हरे राम Thank you. पापा मेरी लाल अनमोल है कौन ही Thy श्याम थारी चौक लोगों ने बताया कि तेरा दर तेरा दरबार ऐसा दरबार है यहां पर हारा हुआ जीत चल रहा है लेकिन आज मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं आया लायक बना लो भाने हरे दरबार के जिता कर भेज दोगे तो हो सकता है मैं फिर कोई गलती कर जाऊं और फिर आपके दरबार से दूर हो जाऊं लेकिन अपने दरबार के लायक बना दोगे ना बाबा अपने दरबार के लायक बना लोगे तो फिर नहीं भटकूंगा बाबा इसलिए लायक बना लो माने 嗯。 लाज रखो Thank you. श्याम प्यारे की आप सभी प्रेमी दरबार में आए रॉबर्टगंज से पुनीत भैया भी आए मैं भूल गया 300 किलोमीटर पड़ता है लेकिन फिर भी कई बार आ गए ये बाबा के प्रति खिंचाव है सचमुच में इस यात्रा के अंदर मैं देखा कहा से लोगों को खबर लग रही पता नहीं गांव गांव से अभी जिस दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ यात्रा निकली शाम को चार साढ़े चार बजे सवा चार बजे उनको प्रणाम करके हम लोगों ने बाबा की यात्रा शुरू की और गाड़ी में भजन नहीं बजाया कि नहीं आज भजन नहीं बजेगा लेकिन करें तो क्या करें इसको भजन चाहिए शब्द का है इसको भजन चाहिए गाड़ी में भजन नहीं बज रहा था पता नहीं सात किलोमीटर चले और सात किलोमीटर के बाद में पूरा एक पारिवारिक जत्था पूरा जिसके अंदर में आठ सात लेडीज बच्चे और पूरे पंद्रह बीस किलोमीटर जो बाकी था पूरे रास्ते उन्होंने बाबा को भजन सुनाया अपने जुआन से गाकर उसको महसूस हुआ सचमुच इसको भजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए इसलिए प्रेमियों पता नहीं किस एक भजन की किस लाइन पर एक कृपा कर दो इसलिए कोशिश किया करो कि रोज एक भजन बाबा को जरूर सुने इकहत्तर दिन के अंदर में कई लोगों ने कहा कि सारे दिन भर यात्रा करके आओगे कीर्तन पॉसिबल होगा तो दिया हमने कहा भैया एक कदम बढ़ाना भी हमारे बस की बात नहीं है वो भी पॉसिबल ये कराएगा कीर्तन भी यही कराएगा तो मैं फक्र के साथ कहता हूं कि जितने भी पदयात्री चल रहे हैं उसमें 95 फाइव परसेंट पदयात्री हर कीर्तन में बैठते हैं ये बाबू की कृपा है क्योंकि इतने वर्षों में ये महसूस किया कि कीर्तन बहुत बड़ी ताकत है प्रभु से कुछ भी मांगना हो कीर्तन कर लो मिलता है इसलिए कोशिश किया करो कि आपके घर में साल में एक बार कम से कम अपने ही बैठ के कीर्तन करो अपने परिवार के लोगों को बुलाओ जो चलाओ घर के अंदर में हर घर में अगर साल में एक बार कीर्तन होने लग जाएगा ये मत समझना कि मैं अपने लिए आपको एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ आप कीर्तन करोगे तो मुझे बुलाओगे नहीं आप अपने ही लोगों को मिलकर बैठा कर कीर्तन करो कृपा जाने नहीं पाएगी आपके घर से बाहर कृपा हमेशा आपके घर में आप लोग सब आए सब पधारे बहुत बहुत आभार एक मलाल रह गया इतने बड़े महाकुंभ के अंदर में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई लेकिन हम चाह कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि पाँच करोड़ लोगों के बीच में कल जो कंडीशन थी हम इलाहाबाद कल ही पहुँच सकते थे कल जो कंडीशन थी कि एक बाइक भी अंदर नहीं प्रवेश कर रही थी बाबा तो कर रहा कैसे करना हम बाहर रहे लेकिन इतने श्याम प्रेमी आए इतने श्याम प्रेमी रास्ते में आए सबने संगम का जल दिया छिड़काव किया उनको देखने मात्र से हमारा संगम में स्नान हो आप लोग भी बाबा से कुंभ से दर्शन करके आ रहे हो बाबा की कृपा सब पर बन रही है सब पर बरस रही है यूं ही बरसती रहे आप सबों का बहुत बहुत आभार मैं निवेदन करूँगा रात्रि ट्रैवलिंग ना करें यहाँ पर व्यवस्था है यहाँ पर विश्राम करें यहाँ पर प्रसाद लेकर ही और उसके बाद ही अगर जरूरी नहीं है तो यहाँ पर विश्राम करें जैसी व्यवस्था होगी हम लोग मिलकर करेंगे और प्रसाद लेकर ही आइए अब बाबा की आरती करेंगे सब बैठे बैठे बैठे सब बैठे बैठे बैठे बाबा की सब मिलकर गाएंगे आरती बाबा बुलारो देश अनुभव श्री दर्शन से कर तो पसर पसर